The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों ठंड के मौसम में और हार्ट की बीमारी के बारे में एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताएंगे क्या होता है अगर आपके खून की नसों में ब्लॉकेज नहीं भी हो फिर भी आपके हार्ट के आसपास के खून की नसें जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं वो सुकुड़ सकती हैं स्पाजम में जा सकती हैं और ये स्पाजम के वजह से खून का सप्लाई ऑक्सीजन का सप्लाई आपके हार्ट की मांसपेशी को बंद हो सकता है और आपको छाती में हार्ट का दर्द हार्ट अटैक जैसा दर्द हो सकता है ये थोड़ी देर के लिए होता है नॉर्मली और ऐसा सडनली हो सकता है कभी भी हो सकता है सो इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाजम इसके कारण को आज समझेंगे और इसके चांसेस को समझेंगे रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे और सिम्टम्स को समझेंगे और साथ ही इसके लिए क्या टेस्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसको समझेंगे अगर आपके हार्ट के आसपास की खून की नसें स्पाजम में जा रही हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके आसपास में जो कोलेस्ट्रॉल और प्लाक डिपॉजिट जो है वो नहीं होगा मगर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जो आसपास में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए आर्टरी में वो कड़क हो जाती है कड़क आर्टरीज स्पाजम में जाने के चांसेस कम होते हैं हार्डन आर्टरीज के स्पाजम कम होते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है अगर वो हार्ड होने के बाद भी स्पाजम में जाती हैं तो ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं प्लाक्स रप्चर हो सकते हैं राइट और एकदम से वहाँ पे क्लॉट्स बन के एकदम से हार्ट अटैक आ सकता है सो so, स्पाजम में जाने के बाद में प्लाक रप्चर होके heart attack actual heart attack आने का पॉइंट भी होता है सो so, स्पाजम जो है ये मसल के वजह से नहीं होता ये आपकी हार्ट की मसल की वजह से नहीं होता आपकी जो खून की नसें हैं टेक्निकली वहां भरी एंडोथीलियम में भी आर्टरी के वॉल में भी मसल होती है आपके हार्ट के खून की नसों के या पूरे शरीर के खून की नसों के जो वॉल्स होते हैं उसमें भी मसल्स होते हैं उनके स्पाजम की वजह से होती हैं और ज़्यादातर कोई एक एरिया होता है जहीं पे स्पाजम होता है पूरी की पूरी खून की नसें नहीं होती हैं इतनी बड़ी लंबी नस है तो छोटा सा एरिया स्पाजम में जा सकता है वो ठीक है और ये कई बार टेस्ट करने पे फिर वो नॉर्मल दिखेगी एंजियोग्राफी किया तो वो बिल्कुल बढ़िया है लेकिन वो स्पाजम में चली गई थी इस वजह से दर्द हुआ था सो टू परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट का दर्द हो रहा है लेकिन उस समय उनके हार्ट के अंदर चेस्ट पेन है एंजाइना है चेस्ट में प्रेशर है हार्ट के वजह से है लेकिन वो सिर्फ स्पाजम के वजह से है खून के नसों में एक्चुअल ब्लॉकेजेस सीरियस ब्लॉकेजेस नहीं है सो so, ऐसे में ऐसे लोग जिनके किन को ज़्यादा हो जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं जिनका एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई है और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो हार्ट की नसों में वैसी ही आ, प्रेशर ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा वाला एरिया स्पाजम में जा सकता है कोशिश करने में और आ, हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग ये इसके साथ में रिस्क फैक्टर्स हैं ये हो गए कॉज रिस्क फैक्टर बिना किसी कॉज के भी हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल potential causes environmental causes air pollution pesticides package foods के जो प्रोसेसिंग uh, के अंदर जो अलग के बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स अनहेल्दी चीज़ें बहुत हो गई हैं मगर इसके ट्रिगर हो सकते हैं ट्रिगर ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाएगा कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा है ना तो trigger might be an alcohol withdrawal दारू पीना छोड़ दिया तब हो इमोशनल स्ट्रेस एकदम से कोई धक्का लगे तब हो एक्सपोजर टू कोल्ड इसलिए ठंड के मौसम में सुबह सुबह के टाइम पे एकदम उठे बाथरूम गए एकदम ठंडी हवा ठंडी लगी ऐसा भी हो सकता है कुछ दवाइयाँ कंस्ट्रिक्टर मेडिकेशंस होती हैं जो खून की नसें सिकुड़ सक सिकुड़ा सकती हैं जैसे कुछ नसें खोल सकती हैं vasodilators nitrates right arginine citrulline सुना वैसे कुछ कंस्ट्रिक्टर भी आती हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं amphetamine cocaine heavy stimulant not coffee not caffeine caffeine भी एक पॉसिबल हल्का सा को करता है लेकिन कैफी जो एम्फिटामीन्स हैं कोकेन है जो एक्चुअल ड्रग्स होते हैं वो स्टिमुलेटिंग ड्रग्स खतरनाक तरीके से स्पाजम कर सकते हैं हार्ट का दर्द हो सकता है use of cocaine and cigarette smoking can cause severe spasm in coronary arteries उसकी वजह से बहुत रिस्क हो सकता है this can cause heart pain can cause problems in the heart में आपके काम करने में सक्षमता में प्रॉब्लम आ सकता है रिपीटेड स्पाजम्स हो सकते हैं तो ऐसे में आपको अपने रिस्क फैक्टर को कम कर लेना चाहिए smoking diabetes high blood pressure cholesterol इनको कंट्रोल करो ऑब्वियसली चीज़ सिम्टम क्या आएंगे अगर आपको स्पाजम होगा अब कई बार अगर स्पाजम हुआ और छूट गया एक सेकंड के लिए स्पाजम हुआ तो कुछ नहीं पता चलेगा आपको भी नहीं मेरे को भी नहीं सो so, लेकिन अगर स्पाजम रहता है थोड़ी देर और उस एरिया में खून नहीं जा रहा तो स्पाजम की वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है चलने फिरने में पेन बढ़ सकता है एंजाइना हो सकता है स्पाजम अगर लंबा चलेगा तो it can also cause a heart attack heart attack means damage to the muscles of the heart heart की मांसपेशी में डैमेज राइट right, जैसे मैंने कहा और अगर प्लाक के ऊपर स्पाजम हुआ तो प्लाक रप्चर हो सकता है वहां पे ब्लड क्लॉट बन के एक्चुअल मेजर हार्ट अटैक आ सकता है सो मेन सिम्टम जो फील होगा ऐसे में वो होगा कि या तो छाती में कंस्ट्रिक्ट कर रहा है कुछ चीज़ दबा रही है कोई क्रश कर रहा है कोई प्रेशर है कोई स्वीज स्क्वीजिंग है या टाइटनेस है तो कुछ भी हो सकता है छाती में राइट लेफ्ट ऊपर नीचे गले में कहीं भी हो सकता है और ज़्यादा से मोस्ट सिवियर कई बार अगर होता है तो वो कहीं रेडिएट करता है जॉ में नेक में या जबड़े में शोल्डर में हाथ में आम पे ऐसे जगहों पे और स्पाजम जो होता है वो ज़्यादातर जब आप रेस्ट पे होते बैठे होते हो लेटे होते हो या रिलैक्स करते हो तब होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हर रोज एक ही टाइम पे स्पाजम हो रहा है जैसे रात को सोने के बाद मिडनाइट 12 बजे से दोपहर रात को सुबह सुबह आठ बजे के बीच में स्पाजम होता है राइट और ये इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है कहीं भी पाँच मिनट से लेकर तीस मिनट तक रह सकता है और ऐसे में अगर हार्ट के मेजर आर्टरी में स्पाजम हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है हार्ट फेल हो सकता है पेशेंट बेहोश हो सकता है राइट अब एंजाइना नहीं है खून की नसों में एक्चुअल ब्लॉकेज नहीं है आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं है सो ऐसे में जब आप चल रहे हैं तो चलने फिरने पे आपको दिक्कत नहीं होता है ये ज़रूर याद रखिए क्योंकि चलने फिरने पे एक्चुअली वेसोडाइलेशन होता है क्योंकि खून की नसों में आसपास नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है वहाँ वेसोडाइलेशन करते हैं क्योंकि और खून जाए सो तो चलते समय नहीं ये स्पाजम जो होते हैं बैठे बैठे ज़्यादा होते हैं चलने के बाद वापस आए ठंड लगी दैट इज़ पॉसिबल तो ऐसे में क्या किया जाता है ऑब्वियसली आपका हार्ट अटैक के test ECG echocardiography troponin test और अगर जरूरत लग रही तो डाउट लग रहा है तो बेस्ट टेस्ट है एंजियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राफी सिटी वाली या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जाती है ऐसे में ऑब्वियसली एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगी राइट ईसीजी e में गड़बड़ आ सकती है अगर हार्ट को डैमेज हो चुका है और इकोकार्डियोग्राफी भी मोस्टली नॉर्मल आती है अगर डैमेज uh, नहीं हुआ है राइट अगर डैमेज हो चुका है एक्चुअल हार्ट में क्योंकि स्पाजम में टेम्पररी डैमेज होते हैं जब भी होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं ब्लड फ्लो आ गया राइट सो स्पाजम का जो गोल होता है वो यही होता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए तो पेशेंट को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखो रेगुलर ईसीजी करो रेगुलर आप बीच बीच में आप इंटरमेंट serial ECG serial blood test स्ट्रोपोनेंस के कि हार्ट अटैक एक्चुअल तो नहीं हो रहा और चेस्ट पेन को पेन को कंट्रोल करो तो इसमें वैसो डायलेटर मेडिकेशन नाइट्रोग्लिसरीन वाली जो जबान के नीचे रखने वाली दवाई है जो सुना होगा सॉर्बिट्रेट वो सारी मेडिसिन वैसे की कोई मेडिसिन दी जाती है बहुत सारी आती है उस प्रकार की सो so, ऐसे में हार्ट अटैक प्रिवेंट करना खून की नसों को थोड़ा सा खोलना छाती में दर्द में आराम लाना ये टारगेट हो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लंबे समय में ऐसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने में काम करते हैं कैल्शियम कहीं भी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ कैल्शियम जाना चाहिए तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं या बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं या ऐसे कोई ट्रिगर्स होते हैं उसको अवॉइड करवाने के लिए बोला जाता है जो ट्रिगर मैंने पहले बताया राइट हाई स्ट्रेस स्मोकिंग कोई कोकिन या सिगरेट या कोल्ड एक्सपोजर्स नहीं करना अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी स्पाजम ऐसा भी है कि कई लोगों को बार बार होता है लॉन्ग टर्म होता है क्रोनिकली होता है हर बार होता रहता है हर ठंड में होता है ऐसे में फिर उनको ये ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और <clears throat> ऐसे में इरेग्युलर हार्ट रिदम आने के चांस होते हैं आगे चल के कोई प्लाक डेवलप हो जाए फिर स्पाजम हो जाए तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं और ऐसे लोगों को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की जरूरत है तो अगर आपको लगता है कि आपको स्पाजम होता है छाती में दर्द होता है दबाव होता है तो अपना ईसीजी e इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी करा के देख लो अगर ये तीनों नॉर्मल है तो हार्ट रेट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो शुगर को कंट्रोल करो वजन को कंट्रोल करो स्मोकिंग अल्कोहल और उल्टी सीधी चीज़ों से बच करो इतना करोगे तो आप बच जाओगे ये सारे वीडियो फैलाओगे तो सब बच जाएंगे so please share this video and help us save everybody thank you so much stay connected stay healthy